你知道吗？Honda Civic 诞生至今已经四十八年了。在这四十八年里面呢，Honda Civic 已经成为了 Honda 最畅销的车款之一。同时呢，从第一代的这个 Civic 开始，它就已经在我国进行了 CKD。今天的节目，我们将会和大家一起分享一下这个 Honda Civic 四十八年的历史。一九七二年，第一代的 Honda Civic 正式登场。 它是为了应付石油危机而诞生的小车，在当时的 CV 呢，车身尺码是非常的小的，就和现在的阿加差不多。同时，Honda CV 也是第一个符合了这个全球最严格法规——马斯基法规的车款。它所搭载的 CVCC 引擎，最大马力大约是五十匹，匹配的是四速的手排变速箱，还有两速的自排变速箱。这款车以省油耐用，获得了北美消费者的青睐。 第二代的 CV 是在一九八零年登场，它继续搭载了这个 CVCC 引擎，引擎的排气量为一点三公升，还有一点五公升，它同样延续了低排放、低油耗还有耐用的优点，巩固了 Honda CV 的优势，而一直到现在，Honda CV 都还是北美市场最畅销的车款之一。第三代的 Honda CV 是在一九八三年登场。 它采用了 Honda 全新的 D 系列引擎，同时呢，h o n d a 也为这一个第三代的 CV 呢，增添了一个叫做 CR-X 的车型。这个 CR-X 车型，你可以看作是未来 Honda CR-Z 的祖先。另外呢，在日本市场，h o n d a 也为这个第三代的 CV 增加了一个叫做 CV-SI 的运动版，最大马力一百二十二 HP，零到一百的加速只需要八点九秒。 另外呢，这个第三代的 Honda CV i 采用了 Honda 非常经典的这个熨斗造型，它一直沿用到这个第四代车型上面，成为了 Honda 其中一个经典。一九八八年的第四代 Honda CV i 呢，我们习惯叫它 CV EF，同时它也是让 CV 从这个省油耐用的小车变成运动化的重要车款。 首先呢，它的前悬吊采用了 Double Wishbone，后悬吊则是采用了 Multi Link。另外呢，Honda 还为它推出了一个叫做 S I R 的运动版本，搭载了名垂千古的这个 V t e c 引擎，最大马力达到了一百六十 P S 的大关。第五代的 Honda C V 呢，我我们习惯叫它 E G 或者是猫眼，它采用了一个非常流线的设计，运动化的感受是非常的强烈。同时呢。 不管是在什么国家都好，这个 CV EJ 呢，都搭载了这个 VTEC 的引擎，在其他的市场是 B 十六 A，至于在我国则是采用了叫 D 十五 B 的 VTEC 引擎，也就是大家俗称的小 V 啦。第六代的 Honda CV 呢，也就是 EK 或者是 EJ 这款车型，相信很多马来西亚的消费者都相当的熟悉。 它全车系都搭载1.6的引擎，但是有分成 VTEC 还有没有 VTEC 的版本。在我国的版本最大马力是一百三十 HP，至于在日本呢，它则是有一百七十 HP 的马力表现。同时呢，第一代的这个 c v Type 啊，就是诞生在这个第六代 c v 上面，它采用了 HGB 十六 B 的 VTEC 引擎，最大马力达到了一百八十五 HP，是当时非常非常热血的小钢炮。 第七代的 Honda CV 呢，是 h o n d 马来西亚成立之后的第一款 CV。相比起之前的车型呢，这个 Honda CV 第七代比较冷门。它采用的就是一个1.7的 IVT 引擎，还有2.0的 IVT 引擎。同时呢，在这个2.0的 IVT 引擎上面呢，我们还首次看到了 Honda 的五速平行轴自排变速箱。只是这款车因为它这个定位的转变，变成了一款家庭房车，所以在当时的消费者呢，就不是太喜欢这款车。 所以这款车其实能见度还是蛮低的。第七代的 Honda C V 呢，将前悬吊的 Double Wishbone 改成了这个麦花臣，主要的原因是要争取更多的引擎室空间。因为呢，在这一代的 C V 上面，Honda Malaysia 推出了我国的一款这个混合动力的房车，也就是 C V Hybrid，它采用的是一点三的 I M a 引擎。 这第八代的 Honda CV i i 呢，我们习惯叫它 FD，它也是一款神话，因为它到现在为止，它的二手价还是非常的硬，而且它的设计，你今天看完全都不会过时。它的外观就不多说了，先讲它的内装，双层式的设计，数位化仪表，现在看还是很帅，对不对？ 在引擎方面呢，这一个 CVFD 呢拥有两个引擎可以选择，分别是一点八的自然进气引擎，还有二点零的自然进气引二点零的自然进气引擎就是我们熟悉的 KSZ。另外呢，马来西亚也是唯一一个除了日本以外由官方引进 Honda CVFD Two Type R 的国家。另外呢，在二零零七年的时候呢，Honda 马来西亚也为这个 CVFD 引进了混合动力的版本。 也因此，Honda CV-FD 在我国总共有四种引擎，分别是一点八自然进气、二点零自然进气、二点零 t y p e R，还有这一个 Hybrid 的动力选项。第九代的 CV 呢，我们叫它 FB，虽然它继承了这个 FC 的光辉呢，可是它的销量其实也并没有很出色，同时它也是 CV 历史上面最短命的车型之一。 它一样沿用了一点八，还有二点零的自然进气型，本地也有这个混合动力的引擎可以选择。只是这一代的 CV 上面我们看不到太大的车型。现在还在贩售的 CV 呢，我们叫它 FC。同时呢，它全球采用一个规格，以前的 CV 啊，还有什么欧版啊、美版啊，现在没有了，现在全球都是同样的设计。这一代的 CV 呢？ 它有三个车型可以选择，分别就是 sedan、coupe 还有 hatchback。不知道你们比较喜欢哪一个车型呢？我个人其实是喜欢这一个 hatchback 啦，跟很多人的这个想法是一样的，因为 hatchback 很容易改成 Type R 嘛。其实呢，Honda Malaysia 对马来西亚市场是非常好的。在这个 FB Two Type R 之后呢，我们又有了这一个 Honda c v 的 FK8，纽柏林最速前驱车。这款车是在2017年的年尾发表的。 它在当时呢，它有着这一个三百二十 PS 最大马力，四百牛顿米的峰值扭力。同时呢，为了符合这个排放法规哦，所以 Honda 为它搭载的这个二点零的 VTEC turbo 引擎，这样的马力很出色，所以它的零到一百只需要五点八秒。目前呢，它也是马来西亚市场很少见的这一个手排钢炮，而且性能表现相当的出色。只不过很可惜的是，这个红头的那个 VTEC 啊，再也没有以前的 VTEC 高转的魅力了。但是。 NA 还有 Turbo，不知道你比较喜欢哪一个？中国有一句话是“私欲不改，不如推下海”，所以你可以看到现在很多的人买了这个 CV 之后都会去改车。你是不是改车一族呢？如果你改车的话，你会比较喜欢改哪一代的 CV？欢迎你留言跟我们分享。OK，以上就是我们这一期视频的全部内容。如果喜欢的话，记得帮我们按赞、订阅我们的频道、分享我们的影片。我们下一期的节目再见，拜拜。